У нас опять 25. Мусик. Головастик. Эй! Эй! Сер Генри. Ну нет, мы не возьмем тебя. Ты не можешь поехать. Морда я не могу вообще над ним. На себя посмотри. Ой. Что ты психуешь? Жалом водит. А, ты там стоишь, поэтому он так. Геша, давай, вып выпаковывайся. Да что ты говоришь, моя хорошая? Слышишь? Я тебя не поймаю, как такое шило вообще. Ладно, все, все, все, все, давай. Нет, я тебя достану, достану сейчас оттуда, все. Гисюси. Так, ладно, давай его уберу, а то он нам не даст собраться.